とお荷物を安全に快適に運んでおります JR 四国 JR 四国連の皆さんが全身で阿波踊りのメロディーを奏でておりますそして放送席前やってまいりました心躍るスイート徳島連の皆さんです 徳島そしてそのお隣は徳島市長遠藤昭義市長ですそれでは遠藤市長よろしくお願いいたします

ップキャラクター徳志ちゃんの可愛いお声そして遠藤昭義徳島市長でした踊りをありがとうございました。 長年徳島の顔として活躍されてきました遠藤昭義徳島市長もちろん阿波踊りも達者でいらっしゃいます徳市長と一緒に踊ります 徳島県外からの参加者61名を含む124名の皆さんは阿波踊り振興協会所属の水玉連の皆さんと一緒に本場徳島の阿波踊りに参加してくださいました心躍るスイート徳島連は徳島市が観光客の皆さんに阿波踊りの魅力を肌で感じてもらい阿波踊りに何度も足を運んでもらうことを目的に 本格的な阿波踊り浴衣ハッピを着用して本場徳島の桟敷を有名連と一緒に踊り込む体験型企画です男踊りと女踊りの参加者が着用しております浴衣は徳島発の人気バンドチャットモンチーの元ドラマー高橋久美子さんと画家の白井由美恵さんが立ち上げたプロジェクト人の夢がデザインしたものでございます またシビックアドリが着用しておりますビザンがとても特徴のあるハッピは平成19年に全国上映されました映画舞台「ビザン」でも徳島市と馴染みの深い女優の宮本信子さんがデザインしたものでございますハハハハ 追い込んでまいりましたのはみゆき園みゆき園の三沢様です も爽やかな水玉模様があしらわれています 5月兵庫県は伊丹市で県庁をはじめ数人で発足した例です名前の由来は県庁のお母様のお名前みゆきさんのお名前からいただいたんだとか ちょうど10年前の夏に初めて揃いの浴衣で本場徳島に踊り込み当時20名だったためわがまま民内園と名付けられアナウンスもされたそうです 踊り衣にもどうぞご注目くださいビューキレイの皆様です は雪の結晶先頭を務めますのは小さな可愛らしい踊り子たちですまだまだ小さいですが一生懸命に踊っておりますそしてその後ろに続きますのは熟練の踊り子たちです心躍る サポートを務めました水玉連の皆さん熱い踊りをありがとうございました れましたのはさ水」「すいの文字でございますさっすこの達水」とは徳島の方言で馬鹿らしいつまらないという意味になるんですが今では踊りにのめり込み息に達するという思いを込めて踊っております